halow magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan ka socdaa telefishanka t b t waxaan ka shaqeeya t b t barnaamij caafimaad eh, badbaadada qofka iyo xaaladaha deg dega warbaahinta kale ee aanu wada shaqaynta leenahay waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkan si wadajir ah waxaan hawadadii ku soo gudbinaynaa anigoo idinku soo gudbinaya macluumaad ku saabsan coronaviruska twin cities public television waxa uu waraysi la yeelan doonaa khubaro si ay bulshada uga bogeediyaan xanuunkan coronaviruska ama covid maanta waxaan noqonayaa martigeliyaha barnaamijka oo anigoo u turjumi doona barnaamijkan alumnak waxa uu hawada soo geli doonaa waqtiyada caadiga ah marka ay tahay march trn waxaan doorkan ka hadli doonaa qaabka uu qofku ula noolaan karo viruska coronavirus ama covid-19 galab wanaagsan dhammaantiin magacaygu waa david gillard We also want to extend a big welcome tonight to the radio stations of the Minnesota Broadcasters Association. waxaan aad halkan ugu soo dhaweynaynaa iyagana Minnesota Broadcasting uh, oo iyaguna halkan ugu soo booqday maanta. Waxaynu ka wada hadli doonaa laba arrimood oo xanuunkan aad u keena. Labada arrimood baynu caawa si fiican u falaqoyn doonaa waxaad nagala soo socodsiin adiguna waxaad dhammaan wixii aad war hayso ama su-aalaad qabto waxaad nagala soo gudbi doontaa alumnac tbt o r t intaynaan gudagelin bal horta aynu ka helno wixii abdhayda ama cusub eh, jaamacadda minnesota waxaynala jooga nasiib wanaag eh, eh, qofka madaxda ka ah jaamacadda Uh, Minnesota. But Linus Lefhan and uh, jaamacad way furantay waxaa la yidhi ardaydii ha imanina bal arrintaanoo yaro faahfaahay waxaa eh, jaamacadda aanu go-aan gaadhnay markii la yidhi xanuunkan la ogaaday inuu si xadka ka baxsan ugu fidayo bulshada si aanu u badbaadino ardayda iyo dhammaan shaqaalaha waxaa nagu waajib in aanu qaadno dhammaan tallaabooyinka ku habboon sida inaan la iman koox koox koox si aan xanuunka u fidin nasiib wanaag waxaa eh, soo dhowba xilligii loo bixi lahaa spring breaka deetana in yar baaba ka harsan intii la xidhi lahaa jaamacadda ardayda ama caruurta yarare k to adufka ledhaa iyo jaamacadaha bal farqiga udhexeeya noo sheeg Uh, horta xanuunka laftiisa farqi weyn baa u dhexeeya caruurta yaryar markuu ku dhacayo iyo markuu dadka waaweyn ku dhacaya labaduba k12ku uh, waa arday aada u yaryar muxuu ahaayey annagoo shaqaalahayagu ama ardaydu way socdaan had iyo jeer meelo kaley tagaan way dhex socdaan jaamacad dhexdeeda isdhex socdaan marka waxa weeyaan uh, Is the recommendation for those folks who have that option to go home? Do you suggest stay on campus? What and, uh, We've told people to go home. Bal ardayda kale ee dhigata joogta Minnesota ma iman karaan mise gurigay joogi karaan maxaa iyaga iyo jaamacadiina farqiga u dhexeeya waa maxay? waxa ma rabno inaanu dadka xanuunkan uu ku dhaco oo ay xanuunkan kala qaadaan sidaa daraaddeed gurigaaga joog gurigaaga sayfa adoo gurigaaga jooga halkaagaa wax ka baran kartaa eh, haddaba bal waxaad noo sheegtaa ardayda dhigataa kalajyada had iyo jeer waxaa jecel inay isku imaadaan koox koox gurub gurub isku imaadaan wada sheekaystaan wax wada bartaan wada socdaan bal iyagana maxaa talad siin lahayd um, um, waxa aan waxaan u soo jeedinayaa kooxda aad sheegaysa ama ardayda kaalashada in uh, aad in uh, aad uh, social mediaha isticmaashaan halkii aad isaga iman lahaydeen halkaasaad iyada lafteeda fonbaa ku wada qaadan kartaan halkaasaad wixii macluumaad aad isugu gudbin kartaan isku imaadku waa halis waanu ognahay qofku markuu guriga joogo in aysan arin fudud ahayno qofka la yidhahdo gurigaaga ku xidhno arin yar maaha laakiin laakiin waxa aanu diyaarin doonaa dad sida dhakhaatiirta maskaxdaka in ay qofka aan joogi karin guriga ay siiyaan eh, daawo <coughs> horta anagu waanu furannay qaybta ardayda ee caafimaadka ka shaqaysa departmentkaasi wuu furan yahay uh, hadda ma hayna xaalado ama dad badan uu ku dhacay xanuunka oo jaamacadda jooga laakiin things that are more extensive than that? What can you tell us? We have three well, different no groups of faculty working on saddex baa jira kooxood midi waa kuwa farmasiyada ama daawooyinka Uh, qolana waa qolada uh, qofka tijaabinaysa ama baaraysa inuu xanuunka haya uh, haddii tusaale ahaan uu qofkaasi qabo xanuunka xanuunku waa laba nooc mid waa mid fudud oo qofku midna waa mid culus oo waanu qofku soo dhexgeli karinba dadka maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa aada buu u fidaya aad buu u fidaya ma hubo ma hubo uh, waxa arrintaa aad looga sii jeeda laakiin waxaan ogahay inay muddo badan qofka ku qaadan karto inuu bogsado haddiiba xanuunkani ku dhaco dhaqaale ahaan maskax ahaan jaamacaddu miyay u diyaarsan tahay inay ka hortagto arrimahan oo kale Uh, waxaanu raacaynaa qawaaniintii iyo sharciyadiina u sii yaalayba jaamacadda ee xaaladahan oo kale marka ay dhacaan uh, uh, dhammaan waxaa la kansalay meelihii cayaaraha iyo waxaa lagu qaban jiray jaamacadda minnesota ilaa laba boqol oo sannadood bay jirtaa dabcan way ka diyaarsan tahay arrimaha noocan oo kalea beyond what you've spoken about yet, but if this plays out as it has in other places, we're soon going to have sort of a new class of Minnesotans, and those are folks who have recovered from the coronavirus. Mm -hmm. Is there any planning if staff were to ma waxaa jira all clear is it back to work do we know yet is that still to come ma waxaa jira dad jaamacadda ka shaqayn jira xanuunkani ku Uh, hadda ma hayno qofku ku dhacay jaamacadda laakiin waynu kasii diyaarina lacalla haddii qof shaqaalaha ka mid ah mar dada ka mid a ah, sidee baynu ula ula macaamilaynaa uh, waxaa noo diyaara dhammaan qalabkii uh, lagaga hortegayo xanuunkan sida policies from home unless they're essential. That takes yani, us a few uh, days to ramp up, and we're using spring break to do that. And we'll stay in that status for as long as we have to. And uh, information is critical. Uh, waanu ognahay xilligan lagu jiro waxa adag in la helo macluumaad saxa annaguna waxaan isku dayaynaa inaan idiin soo gudbino macluumaadka saxda ah annagoo wareysanayna hadba qofka ugu haboon ee aanu isleenahay xog rasmi ah baa ka heli doontaa gabadhan su-aal bayna weydiisay maxay muhiim u tahay inuu qofka guriga joogo u bartiisa wax ku barto waa maxay maxay arrintaasi tahay in qofku joogo gurigiisa oo uu halkaa wax ka barto laakiin haddii wiig gudaheed intaasoo qof ay xanuunsadaan way adag tahay in xanuunkaa laga hortago bulshada oo dhammina waa wada xanuunsanaysa everybody can get in and get the care that they need. qof kasta dawadiisa u heli karaa waydinka kani waa tiktok waana tiktok uh, waa waxay maalmahan dambe dadku ku wada xidhiidhaan waa gabadh dhakhtarada kusoo dhowow dr lesa barnaamijkan almanac maxaad online-ka ku arkaysa maalmaha wax macluumaad meelaha uh, social mediaha waxaa ku jira macluumaad fara badan fara badan oo saxa laakiin iyaguna waxaa dhex socda macluumaad aan waxba ka jirin oo dadka marin habaabinaya waxaa ka mid a macluumaadka beenta ah dadka ama bulshooyinka qaarba ayaan xanuunkani kuga dhici karinba taasina waa been taa waa la hayaa iyadoo sax ah dadkuna way u simeeyeen xanuunkan qolo gaara maaha cid walba uu ku dhici karaa cid ka badbaadaysaa ma jirto cid badbaadaysaa ma jirto dhammaan waa loo simeeyey xanuunkan waana inaanu si wada jira ah uga hortagnaa bal eeg garaafkan imika xilliga uu bilaabmay wuxuu kutusaysaa garaafkan Uh, waa inta uu kor u kacay ilaa iyo markii uu xanuunkan dunida lagu arkay inta qof ee qaaday casaanku waa inta qof ee uu ku dhacay Uh, uh, social mediahu waa mar waa wax aada u fiican oo bulshada u faa'iide ah marna waa wax halis ahoo bulshada been kusii dhexdeyn kara marka waa in laga taxadiraa uh, xogaha rasmiga ah ee lagu baahinayo waa in dhammaan waxyaha caafimaadka ah ee gobolku waxay had iyo jeer siiyaan linki saxda ah ee ay ka heli karaan macluumaadka saxda ah halkan sidaad sidaad u kala garan kartaa kanima sax baa kanima qalad baa sidaad waxaan u kala ogaan kartaa n sheeg dadka organisationada ka shaqeeya caafimaadka haddaad aragto xog ama daata rasmi ah waad heli kartaa oo aad sii baadho waad heli kartaa meelo macluumaadkoodu sax yahay baa jirta oo la yaqaano dabeedna waxaad barbar dhigi kartaa waxaan usoo jeedinaa dadku xogta ay akhrinayaan inay barbar dhigaan xogta ah, a ee saxda ah iyagoo raadinaya xogta saxda ah muxuu haayey daawada kasako talooyin inteelneeg ah baad siin kartaa bulshada anugu waxaan siin karaa wixii eh, mari kaal ku saabsan waa suaal waa su-aal aad iyo aad u fiican had iyo jeer haddaad dhakhtarkaaga eh, kala hadasho isagaaba ku siinaya eh, muxuu haayey macluumaadka saxda um, waan ka hadlay dhammaan mawduucyada caafimaadka ku saabsan kan covid 9 kuna waa ka mid sida looga hortegayo aad iyo aad baad mahadsan tahay aynu dib ugu soo laabano mawduuceenu waxa uu ku saabsanaa oo ahaa anxiety-ga iyo stresska ama warwarka iyo iyo iyo iyo stresska waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan inaynu istejino waa kow inaynu isdejinno inaynu u diyaar garowno sidii aan uga hortegi lahayn haddii aan diyaar garowno oo aan qofba qofka kale u caawiyo waynu waynu waynu iska celin karnaa xanuunkan aad waa wax laga cabsado oo waan ogahay waa waqti la cabsado laakiin halkee lagala soo xidhiidhaa tictok uh, baan leeyahay twitter baan leeyahay dr lesli eh, weeyaan ciwaankaygu mahadsanadiin sida haddaba ayd wada ogtihiin dhammaantiin arrintani waxay u socotaa si xawli ah eh, bal dib yaro dhegeysanno wixii maanta soo kordhay maanta waxa aanu go-aansanay inaanu bulsho kasta halkeeda warka ugu geyno iyo sidii aanu warka ugu geyn lahayn dhammaan wixii macluumaada cusub ee ku saabsan xanuunkan si wada jir ah waxaa laga rabaa dadka inay raadce heeyaan ama ka raadiyaan mdhka websiteka ay leeyihiin halkaasay ka helayaan macluumaadka saxda waa ta koobaad dhammaan waxaa kaloon rabnaa inaan halkan ka iclaamino waxaa la kansalay oo la joojiyey meelihii la isugu ama dadku grub isugu imanayeen in qofba qofka karo six feet u jirsado oo dadku ay aada u uh, kala fogaadaan dhammaan kulamadii la isugu iman jirayna in la joojiyo meelaha halista ugu jira waxaa ka mid ah iskuullada oo kale oo ay dad badani aada isugu yimaadaan iyaguna waxaa ka mid a meelaha dadku waaweyne ay degan yihiin oo ay ku badan yihiin dadka waaweyn ee xanuunada eh, xanuunada qaba waa inay gurigooda joogaan waxaanu isticmaalaynaa dadka shaqaalaha iyaga ah si ay dadka ugu geeyaan dhammaan qalabka ay u baahan yihiin sidoo kale waa inuu qofku joojiya in aanu eh, la hadallo dhowr qof oo aanu ku tuhmayno inay macluumaad eh, cusub hayeen waxaa inoo jooga rofesor kale isaguna soo dhawow marka aynu eh, xaalad inala soo degto waxaa caadi inay dadka stress ku dhaco qofku khalkhal ku yaro dhaco bal arintaas sidee loo loo loo manaj garan karaa waxaan haysanaa waayo aragnimo inagu filan iyo sidii loo la dhiilgarayn lahaa stresska deeto qofku waa inuu yidhaahdaa waa in aan hadda gacanta waxaan ku hayo aan dhamaystiraa oo aan uh, iska yareeyaa warwarka oo aan focus gareeya waxaan qaban karo dhammaan waxyaalahan way kala duwantahay tusaale ahaan haddii aad uh, samaynayso uh, wax caafimaadka ku saabsan kani uu ka yara duwan yahay kii hore <laughs> kii hore uu ka um, anigu waxaan haynin therabista waxaan isticmaalay ereyo erayo dadkan waxaan ku idhahdaa banik ha noqonin ama yaanay kugu dhicin sidoo kale dadka waxaan u sheegaa in aanan diidin xanuunkan inuu jiro waa inuu qofku aqbalaa in xanuunkan uu dunida ka jiro dad si xunna haddaba waxaa muhiima ina waxa basiga aynu samayno sidee baan waalidkayga arrintan uga uga uga aqoon uga siiya arrintan cusub sida ugu wanaagsan ee waalidka aad ula hadli karta waxa weeyaan inaad wargeliso marka hore xanuunkan ma ka war haysaa sidee buu sidee buu inagu soo gaadhay halkuu inaga soo gaadhay halkuu maraya macluumaadka saxdaa markaad waalidka siiso haddii haddaba ay jiraan eh, wax kale oo aad rabto inaad markaa u gudbiso markaasaad u gudbin kartaa laakiin marka hore qofka si macluumaad ku filan si uu qofku xog ugu filan ku helo uh, كما سبق الميرة حروره أن أن وأتكلم قش أن عروت سيد لهلهات ويدي بروح يوم ملاهنيا حنون كان حنون كان هذا كم قش حنون كان محاد معلومات كهيسة إسا قال في سؤال ويدي تنا ساسا قف الله كوتش كرين كرا وحوي وين هرت أي تاين أكون ورقف ونفتيسه but you need to find out what they're feeling first. Marka hore raadin qofka dareenkiisa. But sometimes you can dismiss children and say, oh, there's, there's nothing. Marmarka qaar baad oran kartaa, oh, waxbaha ka warwarin, adults are going to take care of it? I mean, how do you kind of walk that line of telling the truth but well, also mitigating concerns? Bal sidaad ugu sheegi lahayd caruur ama dad waayeela runta ha ku odhanin ha ka warwarin maxaa yeelay haddaad saa ku tiraahdo sax maaha maxaa yeelay dad badan oo xanuunkan uu ku dhacay baa jira oo aada u xanuunsan markaa sidaa ha ka odhan laakiin waxaanu nahay makhluuq aada u isticmaala social war dadka disableka ah dadka lixaad kale curyaamiinta iyagana maxaad sida see loola hadlay eh, eh, marmarka eh, qaar waktigan aynu ku jirno waaba waktigii ugu wanaagsanaa maxaa yeelay waxaanu haynaa wax digitaala meelo eh, fara badan fara badan oo xogta ka heli karaan baa jira iyagoo curyaan oo dee gurigooda iska jooga ayay haddana waxay heli karaan xog fara badan fara badan fara badan su-aal baa nooga timid qof su-aashu waxa weeyaan <laughs> <laughs> Uh, su-aasha naga jawaab muxuu ahaayey xanuunkani waxaa loola dagaalamaya sidii loola dagaalami jiray fluga oo kale yaa halis ugu jira xanuunkan waayo aragnimo fara badan uma lihin xanuunkan runtii inta aynu ka hayno public healthga ama waxyaha ka shaqeeya caafimaadka inaad inaad si hubaal ah yani xog u hesho maalin iyo iyo iyo laba maalin iyo saddex maalin and uh, waxaynu nahay meelaha ugu wanaagsan marka laga jawaabayo xaaladaha degdeg ah maxaa yeelay marka marka wakti aad haysato iyo kala duwanta markaaad wakti haysan waxaanu uh, samayn karnaa waktigeena inaynu qaybino waxaan had iyo jeer maqlaa qofku inuu exercise gareeyo inuu dhaadkiisa dhaad wanaagsan cuno waynu sii aan dhaqankeenii fiicnaa ee wax caafimaad qaba eh, la cuni jiray waynu sii wadanaa taamo joojinanayada waxaase kaliya muhiim ah in ay qofku iphone-kiisa ama mar kasta eego oo si uu xogtii ugu dambeysay mm-hmm. uga helo eh, dadka eh, dhakhtarkooda kala hadla arrimahan oo kale um, waxaan u sheegnaa dadka marka muddo ayay qaadan doontaa inta la ogaanayo waxan ama daawooyinkiisa haddaba uh, iminka dadka xanuunada maskaxda ku dhaca ka shaqeeya dadkaas aad ula hadli lahayd dadkaas aad ula hadli lahayd dadka dadka maskaxda ka jiran waxaad sameeyaan dhammaan inta badan uh, uh, hadal fara badan looma sheego waxaa loo sheegaa un adiguna aad tahay qofka eh, xanaanaynaya dhammaanteen waxaad ku odhan kartaa waxa dhammaanteen waan iscaawin adigu na caawi anaguna waan ku caawinina hab noocaas ah baa loogu sheegayaa qofka maskaxda ka jirana in Lakin su-aasha uh, aad weydiisay waa muhiim ha dadka marka horeba iyagu iyagu xanuunsanaya way adag waa runta aad iyo aad waad mahadsan tahay inaad halkan nagala soo qayb gasho aad baan kaaga mahad celinaya nasiidaro wakhtigaa inagu yar waxaanu aad iyo aada idinka codsanaa bal inaan idinkana waxalaala wixii macluumaada ee ku saabsan arrintan nala soo socotiisaan six five one two two nine one four three zero waxaan xasuusinaynaa website-kayga mar walba booqataan tbt org coronavirus dhammaan su-aalihii ku saabsanaa arrintan halkaasaan idinku rabajanaa waxlaala wixii su-aala nala soo socodsiin aad iyo aad baad mahadsantihiin habeen wanaagsan waxaad dhaawanayseen barnaamijkan gaarka ah ee almnak oo doorkan ku saabsanaa coronaviruska ama covid-19 oo ay idiin soo gudbinaysay t b t oo kaashanaysa warbaahinta kale aanu wada shaqaynta leenay anigoo ah cabdiraxmaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo is-arag dambe oo xiisa leh wixii macluumaad ah waxaad noogu reebi kartaan emailka t b t now at t b t o r g waxaan isku dayi doonnaa inaannu idinka jawaabno su-aalihii aadna soo weydiiseen oo aan idinku reebno barta facebooka facebook com forward slash t b t now thank you Almanac is a production of Twin Cities PBS for the stations of Minnesota Public Television Association. Tonight,